Historia de un casi amor. Capítulo 2. Mi veneno. Tres días después, antes de la cena de despedida en mi casa, quedé con una chica para un concierto. En principio, solo en principio, ninguno de los dos tenía intenciones de hacer nada. Pero de las intenciones al acto, ahí vi un poco. Tal y como iba pasando la noche, nos reíamos más, hablábamos menos, al igual que aumentaban las miradas y silencios incómodos. Acudimos al lugar del concierto, eh, un bar de poca monta que tenía instrumentos repartidos por el centro. Al ver el panorama, decidimos dar una vuelta por la calle. Cuando nos cansamos, nos fuimos a su casa a dormir, pero solo en principio. dame de ti. Quedamos para vernos en compañía de las estrellas y la luna una noche de concierto. Las manos nos cogemos, llegaron las miradas y las risas desencajadas. Pasamos del concierto, nos vamos a tu casa. Dame de ti lo que quiero. Tómame sin miedo. Dame tus labios, dame tu amor. Cuando el amor entra en guerra, nuestra cama es la trinchera. Cuando entra el amor en la cama, es cuando todo se estrecha. Dame de ti lo que quiero, tómame sin miedo. Dame tus labios, dame tu amor.